Отже, всім доброго дня. Е, починаємо нашу зустріч. Зустріч з очільниками національного визвольного руху Правий сектор е, Андрієм Стемпіцьким, е, командиром Дукт Андрієм та Андрієм Тарасенком, керівником громадсько-політичного крила. Сьогодні Е, харків'яни та представники ЗМІ з перших уст зможуть почути про важливі питання сьогодення, нинішній етап війни, зміни у правому секторі, перспективи українського націоналізму. Е, також наші е, спікери. Юрій Пономаренко, керівник правосектор, правий сектор Харківщини, і Юрій Вихота, керівник громадського представництва правого сектора Харківщини. Доброго дня, будь ласка, вам слово. Я починаю, так? Е, так, ви. Доброго дня всім. Е, півтора місяці тому е, в правому секторі стались кардинальні зміни. Е, ждало поштовх е, нам е, переформатувати, е, змінити структуру, е, покращити, як, як на мій погляд, е, і зробити е, так, щоб правий сектор працював далі. Е, працював на ті всі цілі, для яких він був створений. І ми відповідно приїхали сюди, е, тому що е, сталося так, що е, керівники структур правого сектору Харківщини тоді заявили про свій вихід з правого сектору за Дмитром Ярошем. Відповідно, тепер в правого сектору в Харкові нові керівники. Е, і от ми приїхали розповісти про те, е, як воно е, переформатовується, яким чином буде працювати, і хто тим тут буде керувати. Раніше в правому секторі декілька структур існувало, які працювали майже окремо від одного добровольчий український корпус, е, це запасні батальйони по областях, е, бойові батальйони, і політична структура, політична партія, громадська організація е, і права молодь, молодіжна організація правого сектору. Тепер ми переформатовуємо то таким чином, що у нас є працює один штаб центральний. Е, в які входять е, представники з цих різних структур, е, які координуються в одному місці, одним головою штабу і керуються відповідно як одне ціле. І таким от керівником штабу на Харківщині призначений Юрій Пономаренко. В цей штаб відповідно будуть входити представники е, дуку, е, представник політичного представництва, е, який буде керувати всією громадсько-політичною діяльністю. От я, як член проводу правого сектору, є керівником політичного представництва в правому секторі. Е, відповідно, в моєму підпорядкуванні е, політична партія Правий сектор, громадська організація Правий сектор і молодіжна організація Права молодь. Е, точно так само структура буде на обласному рівні працювати. Все це буде як одне ціле, і все буде рухатись в одному напрямку, змагати до тих цілей, які були поставлені від самого початку, від самого створення правого сектору на Майдані. Е, ціль наша це здобуття і розбудова української самостійної соборної держави. Це має бути держава української нації, е, яка буде запевняти українській нації в майбутньому її розвиток і буде відповідно працювати на українців, е, на відміну від того, що ми зараз називаємо режимом внутрішньої окупації бо е, та влада, яка є на сьогоднішній день, вона не працює на українців в принципі. Вона їх тільки обкрадає, а працює е, на власну кишеню, е, на свої офшорні рахунки, дехто і на ворогів. Дивиться або на схід, або на захід, працює або на Брюссель, або на Москву, хто там, хто куди шлях, е, який ми задекларували два роки тому, е, це е, національна революція. Бо ми багато років говоримо вже і намагаємося переконати все суспільство в тому, що ніякі вибори в цій країні нічого не змінять. Е, як ми бачимо, 25 років е, ми вибираємо, переобираємо е, одних, других, третіх, робимо перевороти в цій країні, де міняються обличчя, міняються керівники держави, уряди, парламенти, а толку все одно ніякого. Режим внутрішньої окупації як був, так і є. Незалежно від того, чи то при Ющенку, чи при Януковичу, чи зараз при Порошенкові він не працює на українців в принципі. Е, наша задача відповідно по всій Україні і тут, зокрема на Харківщині, е, розбудувати структуру, переконати якомога більшу кількість людей е, в наших ідеях і здійснити те омріяне, що ми змагаємо багато років і багато років живемо заради цього це революція національна, яка е, змінить систему в цій країні, систему влади, структуру влади і відповідно людей влади. І та національна держава, яку ми здобудемо, буде працювати на українців. Тако в двох словах. Андрій, дякую. Андрій Стемпіцький, будь ласка. Як сказав Андрій, відбулися зміни з виходом Дмитра Яроша з е, правого сектору. Відповідно, зміни відбулися також е, структурні і кадрові в добровольчому українському корпусі правий сектор. Е, в принципі, загалом надалі залишається та ж схема, що й була, тобто резервні підрозділи по тилових областях і бойові підрозділи на лінії фронту. Раніше анонсувалося, що 5 е, е, і 8 окремі батальйони добровольчого українського корпусу вийшов з правого сектору і е, разом з Дмитром Ярошем формує значить, нову структуру. Так насправді є. В системі добровольчого українського корпусу цих підрозділів вже немає. Натомість, крім них, були інші підрозділи на передовій, які залишились далі в системі добровольчого українського корпусу. Це і перша штурмова рота, і е, перша окрема тактична група імені капітана Воловика, друга окрема тактична група. І е, ще декілька трохи дрібніших підрозділів, які зараз виконують бойові завдання е, на лінії фронту разом з бійцями Збройних сил в координації з ними. Е, ну, Докладніше про їхню діяльність говорити не можу, тому що потім будуть е, у них проблеми і проблеми в тих е, командирів збройних сил, так з якими вони працюють. Ем, по областях тилових, тобто тих областях, де немає війни, запасні батальйони переформовані в резервні сотні. Е, це і по кадровому складу, і згідно української військової традиції, е, сама внутрішня структура цих підрозділів трошки зміниться. Було ряд е, кадрових призначень. Також змінено головний штаб добровольчого українського корпусу, його структура і кадровий склад повністю. Поставлені людям бойові задачі, поставлені задачі організаційні, розбудовчі. Навчальні центри, е, один з них функціонує у нас. Е, ще два плануємо зробити. Це командирські школи, де будуть командири здобувати певні, е, певні знання і підвищувати свій рівень. Також багато чого ще є в задумках, ну але коли, коли воно буде вже реалізовуватись, тоді будемо про це говорити. Добровольчий український корпус не є якоюсь самостійною одиницею, яка десь собі там рухається, так щось робить. Це є частина національного визвольного руху правий сектор, невід'ємна частина. Тому в кожній області командир резервної сотні входить в цей штаб, про який говорив Андрій Тарасенко, єдиний штаб. Е, на центральному рівні так само е, мій представник входить в центральний штаб національно визвольного руху правий сектор і координує відповідно е, це військове криво з іншими структурними підрозділами правого сектору. На Харківщині на Харківщині був 15-й е, запасний батальйон, але хлопці прийняли рішення, командир так і начальник штабу прийняв рішення про вихід з правого сектору той час, коли вийшов Дмитро Ярош. Тому зараз йде процес формування 15-ї е, резервної сотні добровольчого українського корпусу е, відповідно з новими керівниками. Поки йде процес е, формування. То ми не анонсуємо, хто буде займатися, хто буде керувати. Коли вже сформується, буде керівник, тоді ми його представимо. Дякую, Юрій Пономаренко. Будь ласка. Ну, Е, по місцевих справах ми одразу після е, формування, після оголошення про створення місцевого осередку правого сектору, що тоді після Майдану, ну, практично з того часу е, його робота була незадовільною. Це мало свої підстави, об'єктивні і суб'єктивні. Ну, здебільшого це брак в керівництві ідейних людей, які розуміють, що таке е, правий сектор, для чого він створювався. Е, велика кількість дуже випадкових людей, які не підходять нам через свої якісь там е, характеристики для того, для чого створювався правий сектор. І через, як кажуть наші керівники, географічну віддаленість дуже процеси вирішення цих проблем місцевих затягнулися. Через е, об'єктивні причини е, подібна ситуація складалася в інших областях, що призвело до загальної кризи в рухові. Ну і наслідком цього є така, не сказати, що розділення. ну, е, Люди, які знають, для чого вони прийшли в правий сектор, вони Е, змогли самоорганізуватися і е, навести той внутрішній лад, який дозволить нам пізніше розвивати цю структуру такою, якою ми її бачимо, якою ми, е, на нашу думку, вона буде корисною і дієвою. Тому у нас зараз є такий бонус, тому що ми, вже формуючи нову структуру, не будемо робити тих помилок, які робили, скажімо так, наші попередники. І е, я вірю в те, що проблем, принаймні внутрішніх, у нас буде менше. Ну, далі робота покаже. Я думаю, що той шлейф, який залишився негативний. Е, буде нам ще деякий час заважати. Тому можу лише обіцяти від себе, що докладу максимум зусиль, які від мене, що від мене залежать, для того, щоб е, ця організація е, чи зі мною, чи без мене працювала на майбутнє на користь всього націоналістичного руху і ем, суспільства для користь на благо громадськості і всієї української нації. Ну, Поки що це все, що я можу зараз сказати. Дякую. І Юрій Лихота, будь ласка. Ну, я, э, мне, скажем так, с одной с- стороны труднее, с другой стороны намного легче, потому что у меня, э, я отвечаю за работу общественного сектора, которым, в принципе, я занимался до этого. Эм, те задачи и методы, в принципе, они не поменяются. То есть, э, опять же, широкое взаимодействие со всеми остальными патриотическими организациями, просто активистами э, Харькова области. Это э, опять будем стараться собирать всех вместе, мы понимаем, что даже, ну, скажем так, наша организация пока сейчас малочисленна, но есть и более большие серьезные организации, но проблемы те же. Надо, надо объединяться, надо объединяться не просто там под одним командованием, под одним руководством, а просто объединяться вокруг задачи. Задача у нас сейчас, насколько я понимаю, в городе это хоть как-то, э, скажем так, тоже суди, э, суды Э, их надо хоть как-то приводить в чувство, чтобы они начали судить даже по тем законам, которые есть. То есть не надо ждать новых там законов, просто чтобы, потому что, ну, куда ни, ни кинься, допустим, там вот там тот же Гаевский там с квартиры, там вот вчера у Сидного корпуса машину забрали, причина в одном, то есть судьи, плохо работают. Судьи работают на себя, на других, но точно не, даже не на закон. Мы не говорим, они не должны там работать на, на, на, на народ там, или на правительство. Они должны работать на закон. Они этого не делают. То есть вот это вот первоочередные задачи, которые мы, мы видим. Ну, опять же, то есть работа э, с судами, работа с общественностью. То есть мы всегда открыты, вы, э, то есть многие меня здесь знают. Э, мы всегда открыты, мы всегда поддерживаем любые акции, которые считаем правильными. Точно так же мы призываем всех остальных. Ну, очень плохо, да, что за эти два года, ну, насколько я видел, много людей прошло через правый сектор, много хороших людей, которые там ну, не знаю, к сожалению или к счастью, не задержались, потому что они не понимали, что там происходит. Им руководители не объясняли, они, естественно, ну, не стали там находиться, не стали себя как бы замазывать непонятные вещи. То есть сейчас мы готовы, я понимаю, что таких людей мало, и они просто, ну, скажем так, просто так вот они не ходят, они ничего не ждут, они работают. Но тем не менее, я думаю, что сейчас мы, объединившись вокруг каких-то конкретных задач, ну, нам будет проще работать, и тут как бы уже строить только свою команду, а работа, она уже есть, работа, она уже выстроена. Ну вот. Е, дякую, колеги. Давайте перейдемо до запитань. Е, так, всі мовчать, поки готуються, я е, запитаю. Андрій Тарасенко, будь ласка, от ви сказали, що е, час до національної революції, ну тобто він ще не пройшов. Коли саме, на вашу думку, цей час прийде, коли коли вона відбудеться, і що, що, що вона буде собою представляти? Я не говорив, що час ще не прийшов. Перепрошую. Е, Тоді але, я не так зрозумів. звичайно, що час е, якогось зриву революційного неможливо передбачити, е, бо це може знати тільки Господь Бог. його треба пришвидшувати. Отже, я говорив, що наша задача зробити так, щоб це сталося швидше, і бути готовими до того, коли це станеться і і не просто бути готовими, а реалізувати це. І е, це може статися сьогодні, навіть може завтра, е, може і пізніше. Ну, вчора, як ми бачили, це не сталося. Ну, вчора це не сталося е, по багатьох причинах. Е, перше, е, не ті люди е, доробили. друге, не, не, не ті вимоги. Ну, вони половинчасті, там, скоріше за все, можна сказати, що це вимоги не революційні, бо зміну цілої системи, а вимоги до влади про її покращення. Це коли народний рух засновувався, да, він був за перебудову народний рух. Там, тобто вони вимагали покращення Е, існування в СССР. Е, революційні е, перетворення це розвал СССР, і створення держави Україна. Тому говорити про те, коли це станеться, не приходиться. Нам йдеться про те, щоб це сталося якомога швидше. Добре, от Юрій Лихота зараз сказав про те, що треба об'єднуватися, тим не менш ви роз'єдналися. Е, е, загальні зараз причини називалися там роз'єднання. Чи могли б ви точніше все ж таки сказати, в чому е, причина полягає в того, що з'явилися зараз дві сили? Є правий сектор, і тепер Дмитро Ярош формує свою силу. Э, и- и- Хвилинку, Евгений, я сказал, что э, ну, э, с- объединяться не вокруг одного командира, а просто вок- вок- вокруг дел, каких-то конкретных дел. То есть, потому что ну, вместе мы уже попробовали, вместе мы чересчур большие индивидуалисты. Ну добре, чи могли б ви сказати, в чому саме полягають е, м, різні погляди ваші? Тому що ви сказали зараз взагалі, ми розійшлися, тому що е, ну, в нас там різні погляди. В чому саме в цей? О, Вони, вони різні, дякую. Е, мудрі люди говорять про те, що е, дії об'єднують, а слова роз'єднують. Е, тому в будь-якому випадку треба об'єднуватись навколо якихось справ. Якщо справа хороша, то її можна робити з усіма. І чим більше долучається людей до того, тим краще. Чому сталося те, що сталося у нас в правому секторі? Ем, тому що ми е, задумували і творили на Майдані правий сектор як е, організацію революційну, як організацію націоналістичну і е, ідеологічну, яка сповідує ідеологію українського націоналізму в інтерпретації Степана Бандери, який сам був революціонером і змагав до до створення е, української держави. Е, і ми до того самого. Скоріше за все е, сталися методологічні розбіжності, скажімо так, бо ми говоримо про те, що шлях до вільного Донбасу і Криму лежить через Київ. Дмитро Ярош говорить навпаки про те, що не можна розхитувати Київ, бо е, бо, бо буде іще, іще гірша війна. Ну, Путін нападе. І от Воно так по-простому звучить, але насправді це е, дуже серйозне питання. Ем, і ем, коли ми творимо організацію, яка змагає до е, національної революції, то підбираємо відповідних людей, відповідні методи діяльності, відповідна пропаганда і, і риторика відповідна. Е, а коли ми е, говоримо про те, що не можна розхитувати човен, бо бо може розвалитися держава, і ми є державниками, і в першу чергу ми дбаємо про державу а не про українську націю, е, то відповідно і і методи діяльності інші, і пропаганда інша, і, і риторика е, того всього інша. От ми, е, будучи в проводі правого сектору, говорили різними словами, говорили про різні речі е, і суперечили одне одному. Виходить. І в цілій організації там сотні тисяч людей вони не могли зрозуміти, е, що що відбувається, і, і, і як ми працюємо, і куди ми рухаємося. Бо одні говорять одне, другі другі. І от воно рано чи пізно мало статися, бо не може бути е, в одній організації дві різних думки, і два різних шляхи діяльності. Тому і розділились. Е, Вони відповідно тепер йдуть одним шляхом, ми іншим. Добре, дякую. Так. Моя фамилия Шипенко. Э, Кстати, на во- предыдущий вопрос я бы сказал так, что если организация э, из какой-либо организации э, отпочковываются или выходят э, нов- лю- новые люди с новыми идеями, то это только хорошо. Это по поводу э, раздела права сектора. И теперь я обращаюсь э, к Тарасенко, пожалуйста. Скажите, ближайшие вы осветили вместе с э, товарищами ближайшую перспективу развития правого сектора. А я хочу вас спросить, какие возможны планы – ваши по поводу политической жизни Украины и в свете грозящих выборов, перевыборов Верховный Совет. Насколько я понимаю, в предыдущих выборных процессах вы не участвовали. Я имею в виду местных советов вот, и городских. А как вот по поводу Верховного Совета? Будете ли вы выдвигать туда своих э, людей? И с какими программами, если можно? Спасибо. Зрозуміло. У нас е, відбулася е, на тому тижні конференція з е, керівництва е, всіх структур е, з усієї України, е, на якій ми е, провід е, маю на увазі представляли е, оновлену програму політичної партії Правий сектор, е, оновлену структуру е, цілого руху, е, оновлений провід політичний, політичної партії, бо частина людей вийшла із партії. Відповідно, це була робоча конференція, це було представлено нашим керівникам структур на опрацювання, доопрацювання. Е, пропозиції, е, коментарі, геніальні ідеї. Е, і зараз якраз відбувається процес вишліфування того всього. І найближчим часом ми вже готуємо з'їзд, який буде з'їзд всього руху, і одночасно так само з'їзд політичної партії, на якій буде прийнята нова програма партійна, е, будуть внесені е, там, правки в статут, е, буде обрано голову партії офіційно і новий провід. З приводу виборів, то ми будемо йти на всі вибори, і на місцеві, і на парламентські обов'язково. І навіть зараз, е, от намічаються вибори 27 березня. В деяких е, районах е, деяких областей, і ми в них будемо брати участь. Вже подали документи в ЦВК, і там з 20 чимось партій, які подали документи, всього, які хочуть брати участь в тих виборах, ми так само будемо це робити. І справа Е, тут навіть не в виборах, справа в тому, е, який підхід до виборів. Е, бо шлях, який намічався в правому секторі до до цих всіх розвалів, то він мав мав йти таким шляхом, що ми перетворюємося в більше партійну структуру, та і говоримо там про про те, що ми там будемо заходити в парламент, пробувати щось там міняти. Ми не для того то робимо. Для нас е, вибори то є е, другорядне, навіть третєрядне. Е, вибори будь-які ми будемо використовувати як для пропаганди, як як, річ, яку, як, як річ, яку можна використовувати для того. Для пропаганди наших ідей, і якщо раптом наші представники будуть туди проходити, то ну, відповідно там будуть як наші агенти в ворожих структурах, е, які будуть нам допомагати всіма е, засобами і способами. Добре, дякую. Богдан Ткачук, волонтер-активіст. Скажіть, будь ласка, яке ваше відношення до подій, які відбуваються на Майдані е, цими днями і сьогодні? Хто за цим стоїть і чи сформулювала, скажімо, партійна структура думку? про ну, особисту заяву, якусь думку з приводу цих подій. І друге, чи є представники правого сектору в депутатському корпусі Верховної Ради? Або, скажімо так. Дякую. Я почну з кінця. Один був. Був е, так, Офіційно е, один балотувався від правого сектора. Став депутатом. Е, більше немає. Е, з приводу подій на Майдані, е, звичайно ж, реакція є. Е, є офіційна заява від проводу, яка у нас на сайті стоїть, де описано наше відношення до того. Є так само заява нашого ідеологічного відділу, де розписано те, як. Ну, які мають верні, верніше, які е, революційні перетворення мають е, відбутися в державі для того, щоб вона справді стала національною е, на противагу е, тим вимогам, які висували там вчора, позавчора мітингувальники. Е, справа в тому, що переважну більшість е, керівників того всього процесу ми знаємо особисто, е, бо е, всіх їх ми в свій час повиганяли з правого сектора з різних областей з різних структурних підрозділів, і навіть е, там є такі, е, котрих там обласні чи районні керівники правого сектору самі виганяли. Е, про Харків не скажу. А кого кого саме мають на з Харкова, якщо? Попереднього керівника? Ні, ну його ж Андрій має на увазі ті організатори, які закликали зараз ну, до цих до акцій на Майдані. Так. Ну, Ми маємо інформацію про те, що е, попередній керівник е, політичної структури Харківщини там є, але він е, явно не входить в керівництво того всього процесу. Е, тобто, я коли говорив про е, керівників е, ну, там тих революційних правих сил, то я про них говорив, що переважна більшість була в наших структурах колись давно. Перших із них ми виганяли ще на Майдані. А останніх, от буквально, буквально недавно. Дякую за А, добрый день. Игорь Русин, информационный агент Киоши. У меня вопрос к Юрию Лихоте. Лихоте. Юр, а, есть ли уже какие-то планы и возможно ли их анонсировать по участию в мероприятиях, по тому, какие силы, правые силы готовы поддержать на Харьковщине эти мероприятия? Какие будут мероприятия? Э, ну, планы, они, ну, скажем так, есть. Это, это, я сказал бы, это не планы, а процесс. То есть вы все знаете, да, что там, чем там занималась Харьковская хунта, естественно, она как бы не закрывается. Все, все, все все эти мероприятия, все эти процессы, они продолжаются. Поэтому тут, ну, как бы, то есть а планы уже давно запланированы, идет просто рабочий процесс. Ну, просто мы рассчитываем на, на то, что будут подключаться. Ну, собственно, все так и делалось. Например, если есть процесс какой-то, если мы, мы мы это со всеми договариваемся. Единственное, ну, может быть, да, сейчас мы, конечно, будем более активно подтягивать людей, подтягивать э, другие структуры, и, собственно говоря, и сейчас уже э, есть люди, которые интересуются, хотят то ли снова вступить, то ли сейчас э, вступить объединяться вокруг конкретных процессов. Но это вы все знаете. Это суды и над Ружанским, я думаю, я думаю, что сейчас мы уже там э, разговаривали с Олегом. Наверное, будем что-то планировать совместно акции по поводу вот этого отжима автомобиля у схидного корпуса. То есть, ну, все понимают, э, есть понимание со всеми, что э, как бы мы будем продолжать работать. А вот ну, какие-то планы можно их построить, но вы понимаете, каждый день жизнь нам дает новые-новые вводные, новые установки. То есть план один, мы готовы. Спасибо. Следующий вопрос. Шипенко. Э, господин Пономаренко, скажите, пожалуйста, э, какие способы, методы и э, другие, так сказать, известные мероприятия вы будете использовать в привлечении и харьковчан в вашу организацию? Эм, Я, як я вже говорив, е, ніякими тут уже давно, як і багато в яких інших е, регіонах, уже ніхто не вірить прапорам і візиткам. Відповідно, е, те, що нас яскраво виділяє, це наша активна і свідома ідейна позиція. Ми чітко знаємо, чого ми хочемо, і більш-менш чітко. Е, проговорюємо методи досягнення цих речей. Е, далі е, робота покаже, наскільки ці всі речі, які ми оголошуємо, є рятівними для народу і для держави, ми не сумніваємося. І від того, наскільки Е, нинішній режим буде себе далі поводити в тому ж е, руслі. Я думаю, е, наших однодумців буде ставати все більше. А далі конструктивна робота покаже, хто на що здійснює. Юрій, я тебе е, хочу доповнити, що е, є два методи е, залучання людей до нашої структури: це е, агітація і дія. Тобто, якщо ми людям можемо чітко пояснити, е, хто ми є. Е, і яка у нас ідея, і яку ми бачимо державу, за яку ми боремось, так і якщо люди це сприймають, вони долучаються до нас і наші дії, тобто, коли ми будемо захищати інтереси українців, вони це будуть бачити і будуть підтримувати. Інших методів е, залучання людей до організації ну не існує. Час, дякую. Е, таке ще запитання е, до вас, Андрію. Е, скажіть, як головний командир ДУК, чи буде ДУК приймати участь в бойових діях? Як воно буде далі? Підрозділи ДУКу на даний момент приймають участь в бойових діях. Я ж казав, що є підрозділи, окремі тактичні групи, перша штурмова і ще декілька дрібніших підрозділів, які зараз безпосередньо знаходяться на лінії фронту і виконують поставлені бойові задачі. І дуже велике бажання було в багатьох десь е, приплести тих хлопців до отих таких сумнівних е, рухів, так от що там на Майдані, та далі саме тих фронтовиків, які виконують бойову задачу. Ну а хлопці чітко заявили, що вони є на фронті і е, їх немає в цих подіях, хоча їхні їхні імена намагались використати. Е, ми чітко розділяємо, є ті структури, які займаються е, роботою політичною, громадською, революційною, е, і є ті підрозділи, які виконують бойову е, задачу так, по боротьбі з зовнішнім ворогом, з окупантом. І головне, щоб люди це розуміли і не путали одне з іншим. Бойовий підрозділ стоїть на фронті, всі інші підрозділи Е, роблять роботу в тилових областях. І в той же час готуються, що якщо раптом буде така ж е, чи військова, чи терористична загроза в інших областях, так щоб ці підрозділи були готові, були тим стержнем, довкола якого наросте, скажімо так, той кістяк, довкола якого наростуть м'язи в тій чи іншій області. Харківська область вона межує е, з Росією так е, кордон. І тому е, така загроза є так само досить висока, як і там в Сумській області, в Чернігівській чи на півдні. І тому ми хочемо більше уваги приділити саме в військовому плані таким областям. Для того, щоб це не було несподіванкою і не було так, як у 2014 році, коли влада здавала території. Е, армія не була готова захищати і стали відповідно добровольці. Ну вони тільки вчились тоді і самоорганізовувались. Тепер ми хочемо, якщо раптом буде така загроза, а вона не виключена, так щоб наші підрозділи, наші люди е, були готові до такої ситуації і могли ефективно діяти з першої хвилини. чи вторгнення, чи терористичної загрози, чи, чи будь-яких інших таких нештатних ситуацій. Зрозуміло, дякую. Ще запитання? Шипенко. Господин Стемпицкий, скажите, пожалуйста, при решении задач ДУКом, э, с какими структурами государственными или внегосударственными вы готовы э, сотрудничать и на каких условиях? Е, наші підрозділи, ті, що знаходяться зараз на сході, вони е, координують свої, скажімо так, участь в бойових діях з збройними силами. Так. Ганна Соколова, медіапорт. У мене питання до Андрія Тарасенка. Ви казали про розбіжності у методології між вашим проводом та тим, що відділився. Тож можна більш детально у чому різниця? Та чи починаєте ви вже впроваджувати ці різні методи, е, відмінні методи? Дякую. Та мені здається, я намагався детально то писати ми створювали правий сектор як структуру революційну, тобто вона передбачає революційну діяльність, е, і революційну пропаганду. Е, а частина людей е, в проводі, включно з провідником, почала думати інакше. Ну, Вірніше, провідник почав думати інакше, бо за ту частину людей не можу я розписуватись, що вони думали від початку так. Е, от в тому різниця. Коли ми з ним спілкувалися на ту тему, е, ну, конкретно чітко е, проговорювали ці питання. Він вирішив, що не можна діяти на даний момент революційно. А ви вже починаєте діяти? Ми діяли завжди революційно. Е, я доповню, так, бо я так само коротше скажу, чим Андрій, з твого дозволу. <laughs> Е, питання просте. От е, Андрій приводив приклад саме чому, в чому відмінність. Ми говоримо, щоб виграти війну на Сході, так, потрібно зміни в Києві. Що мається на увазі? Тобто, що насправді перемога в цій війні закладається саме в Києві. І якщо ні президент, ні військове керівництво не мають бажання перемагати на цій війні, то перемоги не буде ніколи. Так, якщо Порошенко сказав, що ні в якому випадку збройним шляхом ми не здобудемо там перемогу, тільки шляхом переговорів, мінських домовленостей, так далі, то що би не робили добровольці і вояки збройних сил, перемоги не буде, тому що немає політичної волі до перемоги. От про це ми говоримо. Коли буде політична воля в Києві, тоді будуть зміни на сході. Відповідно, е, ті люди, які вийшли, е, там все навпаки. Тобто, що треба боротись на сході е, з ворогом, е, будь-яке розхитування ситуації в Києві. Ну Київ це умовно, так е, скажімо так, в тилу. Це буде на руку ворогу, який нападе. Ну, він вже і так, якби два роки як напав. І війна може йти безконечно таким шляхом, тому що дуже дуже добре і вигідно всім таку війну мати. Вроді би і війна, і не війна, АТО, і не АТО контрабанда, домовленості, списування грошей. Е, тобто чудовий такий е, всім корисний, крім крім вояків, які гинуть. так? А для всіх решта це досить нормальна ситуація. І вона може так тривати і 10, і 20, і 30 років. Така умовна війна. Тільки е, ті, хто гинуть, вони неумовно гинуть. І в цьому таке от, е, най, найголовніше, найголовніша розбіжність. Ну і знову ж таки, в методиці. Тобто <clears throat> ми говоримо чітко, що е, потрібно називати речі своїми іменами. Е, потрібно е, Пояснювати деякі події, які в Україні відбуваються, так е, чітко розставляючи крапки на «і». тобто не може бути якогось петляння. І ми прекрасно розуміємо, що після таких наших е, чітко озвучених позицій починаються і репресії проти правого сектору. І багато командирів наших і авторитетних людей з е, правого сектору. Десь зроблячи якусь невеличку дурницю, так ну от приклад як Драгобрат. Хлопці були, відпочивали, була бійка. Ну, побутова бійка, конфлікт. Їх таких десятки кожного дня відбувається по всій Україні. Мало того, навіть постраждавших не було в лікарні, крім наших хлопців. Але це роздулося владою до такої степені, що там, е, я пам'ятаю, загуки різанина на Драгобраті, там побоїще на Драгобраті, е, стрілянина на Драгобраті. Тобто е, звинувачують наші хлопці зі зброєю, але постріляні наші хлопці були, побиті наші хлопці були, в лікарнях наші хлопці лежали. Але заголовки і подання як Геннадія Москаля от, е, відомого каскаря відносно правого сектору. Так і так з всіх інших було подання такі, що наші такі страшні бандити зі зброєю ввірвались у мирно відпочиваючий драгобрат і устроїли різню і стрілянину. То для кожної людини, так для е, звичайної людини, так виглядала ситуація. І так будь-де, будь-де, тобто тільки для того, щоб. М е, людей пересаджати активних, е, здискредитувати сам правий сектор, показати такими певними маргіналами, бандитами, мародерами, які по тилах бігають зі зброєю, е, розмахують, а вони воюють на фронті. Але всі ті хлопці, які е, були і там затримані на тому ж Драгобраті, так. І в інших ситуаціях це все фронтовики, вони всі воювали. Більша частина з них поранені. Е, були навіть ті хлопці, які в аеропорту, е, той же Бєс, друг Бєс, е, київський командир, який на тому ж Драгобраті був. Так, це ж Кіборг, який на самих початках відповідно був в аеропорту, був двічі контужений е, хорват, е, перший командир 5-го батальйону, який був поранений. І так далі, але це ніхто не помічає, тому що вигідно показати саме правий сектор з тої сторони, що це я кажу маргінали, бандити, е, такі покідьки, от які десь собі вирішують свої економічні справи, щось віджимають, десь стріляють, десь ганяють людей і так далі. От, Якщо влада таким чином намагається, ну робить з правим сектором, значить е, ми йдемо правильним шляхом і ми говоримо правильні речі. Бо якщо б у нас все було дуже добре, гарно і все б вийшло, то тоді треба було б задуматися, що насправді ми робимо те, що декларуємо. Дякую. Е, Ще запитання? Шипенко. Э, Господа, скажите, пожалуйста, <coughs> вы не исключаете в дальнейшем, в будущем, объединение с Ярошем? с его движением. Не виключаємо, якщо він стане на революційні рейки. Ну, я тоже, можно дополню, да? То есть вот когда э, Сергея назначили м, ну, с- в движение Яроша, и он знал, что я тоже назад туда вернулся, я не помню, кто кому подзвонил, мы пообщались, э, и, ну, как бы я ему сказал такую фразу, он сразу согласился. Сергей, мы должны вот в наших делах, здесь, в Харькове, в наших делах, в наших каких-то акциях, в наших этих самых, мы должны стоять ближе друг к другу. То есть между нами уже как бы никого не, не, не может быть. Вот как бы вот я сказал это на уровне вот, э, скажем так, нашего местного. Я думаю, что... Киевские руководители нас поддержат в этом плане. Юрий, а, еще у меня вопрос, да? я здесь. А, по поводу взаимоотношений с э, властями в Харькове. А, у вашей организации как-то изменится в связи с внутренними переменами? Что-то будет происходить? Э, ну, я не знаю, как в нашей организации было до того взаимодействие с властями честно не знаю. И, Скажем э, так, реакции да, на э, действия э, Реакция, реакция она та, та же будет. Да, если там будут какие-то конструктивные подвижки, конструктивные движения, естественно, мы будем Эм, сотрудничать, мы же, ну, как бы не просто развалить все, то есть главное, чем больше кипиша, тем больше шума, тем лучше нам. Надо, что люди уже стали умные, и особенно те люди, которые как бы присматриваются сейчас к нам, которые, ну, тоже как-то ну, рассчитывают таким или, или другим образом работать с нами, они же видят это все, то есть просто кипиш. Ну так, в принципе, как мы, допустим, мы же общались до этого, например, на всех акциях, акциях там э, с МВД, с представителем милиции. В принципе, мы, у нас там контакт был. Мы как-то перед э, большими там событиями мы собирались все вместе, а, обсуждали, в принципе, там не было такого глухо, глух, глушняка, вот что глухая стена, все делайте, как мы сказали. Там как раз, в принципе, есть, вот в, в плане общественной безопасности у нас есть какое-то сотрудничество, есть какое-то взаимопонимание. Дальше там хуже. И с судами хуже, и дальше уже там вот по всяческим там этим всем сигаретам, контрабасу. Там, конечно, такого нет. Ну, плюс еще, допустим, также нет, вот недавно, да, знаете все, что было э, там нападение на активиста Надима Олейника. Тоже там как-то вот вроде бы все понятно, но дело не движется. Но в принципе лучше как-то хоть как-то общаться, чем вообще никак. Я не думаю, что это конструктивная позиция. Э, спасибо. И ще запитання в мене до Андрія Тарасенко. Е, як, як для вас поєднується е, революційна діяльність, про яку ви зараз казали, і бажання йти на вибори? Тут немає якогось дисонансу. Е, дисонансу немає, бо е, бажання йти на вибори немає. Е, те, що ми будемо йти на всі вибори, не значить, що в мене є бажання йти на ті всі вибори. Розумієте? в чому Ну, Тим не менш, ви кажете, що ви збираєтеся піти, якщо ну, наприклад, там, підемо. найближчою наприкінці березня. І, і йдемо, і підемо і на наступні вибори. Але ми підемо на вибори для того, щоб їх використати для того, щоб використати їх в пропаганді, для того, щоб використати е, їх е, в агітації людей. Е, це абсолютно нормально, як на мене. Це інструмент доведення наших ідей до людей. Один з інструментів. Якби ми робили ставку на вибори, як от недавно зовсім одна політична партія, яка називала себе Єдина сила українців. Е, говорила про те, що е, от ми <clears throat> прийдемо в парламент е, і ми змінимо зсередини там ситуацію. Як на мене, це абсолютно брехня, і вони або не розуміли, що вони говорять, або свідомо брехали людям в очі. Я їм про це говорив ще тоді. Ми такого робити не будемо. Е, ми не будемо говорити людям, що ми зайдемо в парламент, і ми там щось змінимо, е, або ми там розколимо е, як щепка цілу колоду того парламенту і зможемо там кардинально змінити на користь українців ситуацію. Це неможливо. Абсолютно неможливо. І ми такого людям говорити не будемо. І зараз не говоримо. Тому абсолютно ніяк не не розбігається нічого. Е, я говорив, коли про вибори, я говорив, що е, головне це ставлення до них. Е, якщо ти ставиш їх в краєвольний камінь і кажеш, що от ми виборами все зможемо переламати, і, і це нам допоможе. Ну, це брехня, перше собі бережеш, по-друге, людям. Ну, Просто Якщо... коли ви так кажете, в мене враження в мене більш враження, що це не революційні, а еволюційні дії. Ні? Ми робимо ставку е, на національну революцію. І е, всі люди, які є у нас в партії, е, всі партійні керівники обласні, я їм всім говорю про те, що ви тут, в цій партії, для того, щоб нести людям правду. Е, для того, щоб пропаганду робити, і для того, щоб коли станеться революція, ви стали керівниками на своїх місцях владою. От для чого є політична партія у нас в правому секторі. Е, вибори ми використовувати будемо обов'язково для того, щоб е, вести агітацію, для того, щоб люди здобували досвід якийсь. Немає абсолютно нічого складного і, і, і дивного, як на мене. Дякую. Ваше запитання. Да, у меня вопрос опять-таки по выборам. А, Будете ли вы э, использовать тот же инструмент а, в будущем, ну, гипотетически, если будут выборы на Донбассе, согласно Минским соглашениям? Будете ли принимать участие в этих выборах? Спасибо. Да, кстати, да, вот спасибо. Представиться. Ну, Харьковская э, миссия ОБСЕ. Е, Мені недавно е, в одному ефірі задавали це питання. Е, я на нього відповів е, так, що ми е, в такому форматі не допустимо виборів на Донбасі. Ми зробимо все, щоб вони не відбулися. Бо вибори на Донбасі можуть бути тільки тоді, коли Донбас буде українським. Дякую. Ще запитання. Угу. Точніше питання до Юрія Пономаренка. Скажіть, будь ласка, з приводу 15-го запасного батальйону уточнюючи, е, яка там з ним ситуація, і формування нової сотні. Ну, ну це На ну, питання, мабуть, це- до командира Дука. Краще би я відповів на це запитання, так бо е, ну, все рівно на даному етапі формування я тримаю це на, е, під повним контролем, поки воно не запрацює. Я ж сказав, 15-й е, запасний батальйон добровольчого українського корпусу правий сектор е, був розформований у зв'язку з виходом е, командира 15-го е, запасного батальйону і начальника штабу е, з правого сектору. Після того по-новому формується вже резервна сотня. Харківської області, тому що у нас скрізь прийшли такі реформування, так і ми її формуємо по-новому. Тобто зараз зголошуються люди, на певні телефони, які дані, так і на місцевий телефон, і на е, телефон е, головного штабу ДУКу. Е, потім ті люди, які зможуть зайняти керівну. Посаду ці резервні сотні, які будуть мати організаційні здібності, військові якісь навички і так далі. Наказом буде сформований цей підрозділ. Людина буде представлена громадськості, і вони почнуть вже діяти як самостійна одиниця. Е, частина, я зрозумів, частина е, бійців е, пішли. Ну, в структуру Дмитра Яроша частина бійців зголосились, сказали, що ну ми хочемо далі залишатися, і відповідно, ну але йде оцей процес реформування. Тобто нічого катастрофічного не сталося насправді. Тобто ті люди пішли одним шляхом, а відповідно ті, що залишились, зараз закінчиться реформування, і буде той підрозділ далі в складі добровольчого українського корпусу функціонувати в Харківській області. Дякую. Чи є ще запитання? Тоді всім дякую, дякую за зустріч. Дякуємо вам. Дякуємо всім.